今天它的质感真的蛮好的，而且它运作起来的声音，我觉得也不会很大声。那另外，我觉得它真的很厉害的是，就是，它运算的逻辑是真的不错。它会先把整个空间边边角角的形状都先画出来，之后它不会忘了清扫，太真。